Pijali. Spokojnie. Orzesz, kurwa! Ojej! Nie, no patrz, nie. Co to było? Licencję to załatwili w końcu, czy nie? Nie wiem, nie zajmuję się licencjami. O, chyba nie było. O! No jest przy piłce, zobaczymy co zrobi. Maradona? Lasu no, Bielskiego? proszę, no, zagranie. No proszę, jak Maradona, Dawaj, tak, rzeczywiście. no. no. No, Ale to jest akcja! Kurwa. To było, że... Mójcie, że to te białe... Patrz, kurwa, twoja no mać. No. Nie. Tak. O, pięknie. Tak. Zemszczę.